ओपन एरिया हो प्लेन कति कति एकदम कहीँ चिन्दै थियो कति कति होइन अब उहाँ देखाएको बसिन्छौँ समितिक मान्छेको कता के समितिक मान्छे ल ल एड़े नही नही लिगे मार उसकत कीचिगे जिए अब आमा आए जाएचिगे उखर अप्रवण गूट मोदिर उखर अप्री मेनत नहरे ગણો ગણો ગણો અરે ગણો खिचो दाइ खिचो चुचा चुचा चुचा Pare la gre. Sino potrai le reki. Sino potrai. Kono a du thom chiral. Head. आंखों देखा हृदय डोस की जी अरे इसका नाकाम Tauri पास बाले हो बाले अरू रोएर पनि त रहेछ हटिबाट जिग्ग लिग्ग त मारिदिएको थियो मेरो गानाले हर्साउँथ्यो खिचेको र सार्नु ए चल खित्कल उत्कल अरे जिन फटका रे गड़ी बराबर बेर ये की अनुदित पलटा अरे झिन फटका रे हजुर हामी आज सफारी आएको होइन आज बिच बाटोमा एउटा राइनो भेटियो त्यसलाई हेरिरहेछौँ कृपया हल्ला नगरिकन होला राइनोले हाम्रो बाटो छेकिरहेछ हामी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ त्यसैले एकछिन वेटिङमा छौँ राइनो कतिखेर बाटो छोड्ला र हामी अगाडि बढ्ला भनेर आगाबाट कतै यो राइनो एकदमै एकदमै यो राइनो एकदमै चिटला भित्र नै सिका पर्दै कूद के भाग गया कि अरे बैगिंग बैगिंग नहीं रे नहीं बेरे सीले मु तो कान के भाग गया अरे रे वीडियो दे फोटो मार सीधा सीध उड़ यार कोई समय भगवान हाँ, ड्राइभर ड्राइभर भिज ल्यायो हो नाइ गरे म त भोथरेबाट क्यों नहीं देख चीज पेड़ों में बैठल घास ये छोटला खुद गिरो लडी आया नहीं और सीधे अपने तो दिल से आंखों देखा लाइफ की चाहिए फटा लगता तो खाली इतना लगा बैक कर हूं ये भी भूख है ना चाहिए दिखिए हम सोचा ಐತಿ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸಿ ಮರ್ದಾನ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನದೇ ಮರ್ದಾನ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಲ दूरबीन है देखो चिटला टाइप कसको रेपमा लाल पढाउँछ